プラスチック製品は今大きな社会問題をはらんでいるあまた捨てられた僕みたいなプラスチックゴミは自然に分解することができないんだ年間800万トンのゴミが海へ流れ着くベトナムでも今プラスチック削減を目指しているんだただゴミのポイ捨ても大きな問題だまずはゴミはゴミ箱へ